سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا بنایا سنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سو خدا ہو گئے وہ کتنے معصوم تھے یس کیا ہو کبھی جو پتا پوچھتے تھے کسی کا کبھی لاپتا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا کیا سے یہاں کتنے اہل وفا یہ ہے دنیا یہاں کتنے اہل وفا بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہو گے وہ کتنے معصومتے یس کیا